salaamullaahi calaykum qofka dumar ahi marka ay si xaddaafa ah oo dhaba ah ay u jeclaata nin rag ah lagama yaabo inay si fudud ku ilowdo waa laga yaabaa inay rag fara badan la sheekaysato ama ay shukaansataba laakiin waxaa jira mar walba hal nin oo aanay dumarku si fudud ku iloobi karin haddii uu mar xidhid la wadaago waa laga yaabaa inay kala tagaan ama ay is-calfan waayaanba laakiin mar walba wuxuu ku jirayaa qalbigeeda iyo weliba maskaxdeeda manay loobi doonto abid xataa haddii ay nolol kala samaysato waa kuma ninkaasi sidee ayuuse ku milkiyey qalbigeeda maxay tahay sababta aysan ku iloobi karin lambar kow ninka ilaaliya sharafteeda ee aan marnaba ku qasbin waxaanay raalli ka ahayn lambar laba ninka deeqsiga ah ee aan kala bakhaylin waxa uu awoodo saddex ninka u naxariista una muujiyo kartidiisa kuna kalsoon naftiisa lambar afar ninka koolkooliya mar walbana ammaana hadalkana u jilciya lambar shan ninka la taliya islamarkaana ixtiraama ra'yigeeda iyo fikradaheedaba lambar lix ninka qadariya dareenkeeda islamarkaana fahma wakhtiga ay faraxsan tahay iyo wakhtiga ay murugsan tahayba toddoba ninka ku masayra laakiin macnaha ugu masayra ma aha inuu xukumo ama uu u xoog sheegtaba laakiin waa inuu dareensiiyaa inay isaga khaas u tahay siddeed ninka mar walba labiska jecel ee isticmaalo badanaa waxyaabaha carfa sida cadarka ama baarfuumka ama had iyo jeer ka fikira muuqaalkiisa iyo isteelkiisaba sagaal ninka u dulqaata markay cadhaysan tahay ama ay masiirsan tahayba iskuna daya inuu ka qosliyo iyada toban ninka romantiga ah ee mar walba ereyada quruxda badan ee qalbigeeda soo jiidanaya ku dhaha sida geeraarada ama ereyada ammaanta ahba waxaa hubaal ah haweenaydu haddii ay mar xidhiidh la wadaagto ninka astaamahaas leh xataa haddii ay kala tagaan weligeed may laabayso xilli kastana waxay raadin doontaa fursaday dib isugu soo laabtaan waa intaa muuqaalkeennu waxaan rajaynaya inay waxun kaa caawin doonto tan iyo muuqaalkeenna xigana waxaan idinku dhaafay nabadgelyo waxaan kaa codsanayaa haddii aad halkan nala soo gaadhay inaad muuqaalka leeg noo saarto fi amaan illaah